sing beda durung mesti ana sing becik durung mesti podo. ala lawan becik ora kudu modho rupa eneng bab apa wae aja gampang biji saka jaban